Размотано. Ой, опрос. Что у нас там имеется? Вот. На корягу увела. Так, ты подсак-то приготовил? Дай. Хо-хо! GoPro 100 идет. Одна? Одна. Хватка, две хватки. Почему? Окунь и щука. Один хороший окунь вообще там. Ну как, не килошка, но вот. Ну, сейчас. Окунь на окуне, да? Да. Картошка, лук, перец, соль. Все. Вот так вот, да. Вот. Ой, красиво, да, действительно. Слушай, я фотку сделаю такую. Ну вот, поймали, поставили рогатки и буквально через полчаса, через полчаса вот такую щуку уже вытащили. Андрюха сейчас ее зачмызгает. Ой-ой-ой. Без тени сомнений, блин. Ну, ломки, ломки красивые такие получаются. На, щучка. Прекрасный разрез. Ой, красава. Да-да-да. Я только что жила, живодеры. Все, он трепыхаются ну, и Погода на самом деле лучше не бывает, но, к сожалению, с отличной погодой. Машкара дуреет, Машкара дуреет просто, да, сил нету. Тут еще чего-то там булькается. Это живчики у нас. Это живчики у нас. Да, вот эту рыбину мы Саня пытается банку открыть или уже открыл? Леша, ты хотел солдатский паштет. Бля, да как воды-то мало. Нормально, епта. Нормально, нормально. Вчера выкинули, блин, с собой забирали куда-то. Так, Лешка, давай. Все мелочь туда, мелочь. Он голосистый. Голосист. Ну, туха. Замечательно получилось. Шик. Настоящая лесная рыбка. Можно выкидывать, да. Да чего будет? Все нормально. Машка заедает. Ребята должны сделать позатя. Сигарку ребята дунут и днем. Да, и мы все уйдем. И нам будет пофиг, это машка, это машкара. Может быть, может быть. А так вот щучкуем. Э, не достать, они надо... Как это пишу? Рубль два. Ты куда отвернулся, дошел? Да ладно, нет. Ты что здесь, чтобы пахой не, не гнила нас машкара? Пламя исчезает прямо в сигарете. Ну, да. Э, вторая попытка. Может тогда нам это сам накрошить спиральку в табак и... Будешь как комара под, об крышу бум-бум-бум. Что, опять? Чего, тихо, сразу не Что такое? Он притворяется, он притворяется. Очень крепко. Что, вдохнул, что ли? Блин. Да за херня-то, блин, Очень много отрезал потому что. В нос попал. Занюхал как это. Сигара, сигара думаю, два. Ну? сейчас все по-серьезному будет. Ну, нормально, нормально, отбинит. Набираешь дыму после полного рода. Слушай, что? Блядь, да не ругай не Я ж не провод, блин. Ну. Че, не набирается нифига. Это хорошо. Не, ну ты почему, когда вся обтягиваешь, она видно, что горит? Да, да, да. О, Зашаева. Ты что за кайф вообще, на? Нормально? Камера, камера. Да, да, отлично. Только моров меньше стало. Ну да, ну да. Закинь меня, Да пахнет, пахнет. Ты будешь тоже? Не знаю. Дай его через тебя. Коньячок. Чего в ней нашли на этих гурманы, блин? Джек Парубей, блин. Короче, не кубинцы мы. Не кубинцы. Не были на Кубине. Тут дерьмо, блин. Мне рта не вымыл. Дон Михана, Дон Михана сидит. Дон Михач. Как? компьютер. А вон дырка, дырка, ёпта. Тоже будешь? Жуешь тут сидишь. Ты курил вообще, Леха, когда-нибудь? Да нет, конечно. Она не вкусная. Такие в армии курили. Давай тебе обрежу. Вот ее здесь надо, ее отрезать. И что? Где Вниз? она? Где? Где? где? Вот, вот, вот, видишь, Раз, что, что ли раздавили, там не знаю, что. Ах, ёб мать ее. Вот везуха у нас, а? Сигарная. Давай я просто положим, пусть дымится. Смотри, как эти комары улетели. Вообще ничего нет. Действительно. Лучше бы ты передал Сигирилу свою. <laughs> Да бы лучше бы ты сразу сказал, что я еду. Хотел купить, да просто я потом у меня было ощущение, что не поедем. Ну а как, если я не уверен был бы? Батан. Чего ты? Я познаю, зачем речь идет. тут... Опытный курильщик. Да. Леха, который вообще никогда не курил, наверное. Да, да? вообще. Так он смотрел фильмы, понимаешь, грамотные. Инструкцию. Ну, табак обычный табак. Ну, а твоя жена знаешь, чем ты занимаешься? Скоро узнает. Ты водку бухаешь. Лариса, Лариса, смотри, мы тут, мы тут уху бухаем и курим. Да, ну, Слушай, я раскорячила, смотри, как, блин, это. Взрыв на макаронной фабрике. Слушай, такой крепкий табачек. Да, а мы не заметили. Так для него тогда он что? Говно. Что, будешь докуривать до конца? закачаешься курить. Ну такой, такой остренький табак. Леха, отмучишься, когда давай мне. <laughs> Давай тебе. <laughs> отмучишься, Ладно, все. GoPro стоп видео.